картондун барагы аркылуу ток булагы менен туташкан өткөргүч өткөрүлдү ага темирдин таарындыларын себелейбиз токко кошоордо темир таарындылары концентрикалык тегеректе жайгашты таарындылардын ордуна магнит жебелерин коебуз чынжырды бекиткенде жебелер магнит индукциясынын сызыгы менен бирге жайгашат өткөргүчтө токтун багытын өзгөртсөк анда жебелер градуска айланат